prova ad essere felice Non so se sto collare ti si addice Perché esige da te che tu sia macchina motrice Tu fiamma agitatrice, fagli male alla radice No gain, no pain, come away Fai marcire l'impero come Carco Cobain sono Calvin Klein, tu fai coming out 666, ho la borsa, ho la vita, la vita va via Nel nome dell'economia, la terra in agonia Distopia live, senno in afonia, mondo in apatia La fattoria degli animali, profezia La hype non merita like, con il mic li stringo nel pugno Poi li lascio cadere come Shanghai Uomini neri come inchiostro dei calamai Ci potete rallentare ma fermare mai J'espère qu'il n'est pas trop tard pour massacrer les bâtards qui nous manipulent dans le noir A force de rêver, on finit plus y croire Car nous sommes lassés de nous reposer sur l'espoir Un pour mon esprit, deux pour le score Surtout quand la machine contrôle mon corps Encore un effort et le monde s'effondre Pour ne laisser qu'une traînée de poudre sombre Fils d'Orphée taillant dans le marbre Sous une pluie moite à Taïwan vitesse Allume tes warnings et tes feux de détresse On est dans l'underground madness Des hommes désabusés qui croient plus aux promesses des chiens enragés qui ont bouffé la laisse Sans texte on s'exprime, je veux pas que tu déprimes On sait qui a fait le crime, en fait on le réprime Je pouvais finir ce texte sur un truc positif Mais nous ne sommes que les rouages de ce dispositif Englué dans un monde qui tourne à l'envers La vie s'organise pour sortir de cet enfer Échafaudant toujours un nouveau plan d'action Pour échapper à l'emprise de ce démon gorgon Réaction à la hauteur de la menace. Attends-toi au retour de manivelle en pleine face. Le monstre traqué, si le faux au lance-pierre est plongé à plus de 20 mille lieues sous la terre. Ça s'agit dans l'ombre, la solution est dans le nombre. Il s'agit d'agir sans bombe. Animal Crossing Hong Kong, enfuis sous les décombres. Le peuple fait surface et compte faire face au monstre. Système en place. Et dal fondamenta fondamenta la macchina che lo alimenta la macchina che lo alimenta paura che fomenta Non cedere a paura che fomenta Se ti hanno sconfitto ritenta Se ti hanno sconfitto ritenta Se ti hanno sconfitto